Hallo. Wir sind jetzt in Mengwi an den Tempelanlagen angekommen. Und ganz morgen war ein schönes Wetter. Und jetzt fängt es an zu regnen. Ja, schauen wir mal. Trotzdem, es hält noch eine Weile. 20.000 Rupien pro Person haben wir bezahlt.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 Alles aus Naturprodukten gemacht. Nicht überall Korn. Ist alles Korn. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hier ist alles Mais hier. Lauter Maiskörner. Und hier, das ist auch vermutlich irgendwie Steine ja. oder sowas. Dann haben sie hier die Münzen rein als Opferung wahrscheinlich. Danke fürs Einschalten. Das war's für heute. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch auch bitte. Und wenn ihr uns weiterhin um die Welt folgen wollt und sehen wollt, wie Ramona in der nächsten Folge ihre Ängste überwindet, dann, dann abonniert den Klickbot, äh, abonniert uns. Klickt auf Abonnieren, ja. ja. <laughs> Ah.